no mutaj jog chamin kugal jakin bam ki gohat kam apim hamvus chamam kugal je bai piham bam kija tun chukatapem moji napim go apim cham to karya kam ji oingan ho hinopim poidia kam kagat jogu ya ni hapam jo pushij bai ham tit dada gohat kam nam chamin voi te hugin go hinanit go anya ek wa hamumua napim gam hwan kai gida anyam chamin kugalin Jogu bu cham jo bai ham bam ki ja apim nam si ham ne nya napim cham po yak ka to him da nahaj go yam. Chama te in cho pim na nyo pam te da nago has chom to huan da mir ke kam ka pes. Cham to ha shwip sim tat ka nahaj go nam e bo inyor to huan da. Gu ba si po ni ap no madan cham in ke gal go hat kam. Apim am po i cham opam ke gal ja. Nam go shmat ka napim a nyin kait gada. Piam kumat go hai jit cham asi che ek me ipoi bahi napim has to ha a gi jahin yam kam ji ba ha pe bus ne na man shin ku gal ja in ko hi mi po ba hi mi na ga shto a ga shi pu ni hak mo to a mi mi a in ha dun na pe mo kwan kai cho ham bam ki ja cha mam ku gal jam go hat kam na ga shi ba kai ch nam gu cha mat ka gu na ta ro i ba nyot ha pu man dam nan ju pe shup kai ja ku ba gu ji cha ma to hi na tu ha dun ye nom cha mi nyu gi na na shi to ha a ge nam gu shi bu de ri yom ku in cha ba bi ka na ni gu an ya ak ti ba tu ha a ge no an cha ku ya a ya Yogi go pui kahavi akagati gungu koranam cham tu u atugjish. Naguharogi pui vatu haa gi jagat ji pu yak nanyashwaha tedda. Guhinamut guba ipis chamin kugar. Hijbamut piskaimut nanchui vaha agin. Kuwa gubushi gungu koranam cham kugagin. Siakom guha nam panas dai an chamin kugalin. Hainyam gupui pishop shijbam kin gog det gungu kora. Siakun tuya oi detanu inchura tijbaim du kamup tobua. Namaro icham payuk pui nyuit nyatobua em Iam chinamat go watuhun soy mul jak namat wan chun an wish chu ai chun. Gupa gi watu. Ha kui katamat jo abai wahin o bahi. Pui kun wap kai nam chiv der yom kuin chabavia. Kuwa go je me pech pui wahim hin aban peshum ku gal jan hashum kait mi uan tam nat pai tom uan ak wahuk na pum kait. Ha peshi go mo namat bahin bam ki. Kuwa go notiawa ai go cam kamij uan im dan an baham ho chi jaban kamun gun gu kora. Iji om bai hammat tu dai na nyu kasir tum kam anh. naguhamam tahaniska. Gam mahinaham nuk deja, gam naham gugus jat geda. Gio na pim gua pim dek puwas mat pananya sir tumkam, gam na nyir tup tumda. Na pim gua bahuk derin wum wa oi pun na pim tasin kai. Siwa mau day na pim na sihimia na pim haan japu guhat kam. Na pim hasis cumat na nyuk kas tuham agi jimak. Pusif derin mau siham agi nyuk jipoi. Na pim wa gam mahitahun jadan hinyuk isbinyak kam. Napai macam wui mok gumat je hijau dai cam tu kapom bui ja. Nam gubai hambam ki jah ya gui nam bai ge cio pa am kam nyok dah hija mak gohat kam. Nok metua mat napai ma nyin kai cio. Mai ham a demi am nom si ulin mi jeram ci cio pi am napai mas tu danda. Gio go kam a yeb guta nog nam pai juk voi ham bui ja nam mop si ul. Pui msi ma gat nam dios ban kamun pui ham doda. Nam guha pumanda nam dai gui mi pui him na hasi a. Apim vacham. guapinam puchamichmatka hinachirtuptum da gogdit gungu korakum wapuyham doda. Chamtunam mosilkam shichmatka. Shivdirhan mopo waham agin. Nawanot puy wahichoham doda, wamachiapim nanchamtu pushapam tidda. Puy kunwachampai puyham agin ji puyhak mohano nanichashya ay. Nangushmat nanmu yakashihurun jeham buy.